Thank you.

مٹی بچ مٹی گاسی رنگ روپ تیرا اسی نظر نہ سورت نہ رانی تیری ہاں ناشرا اور واسطے بابا ہاں ناشرا ہاں ناشرا تو نے آشیا دا اسی کٹ نشانی جوانی تیری شہید ہمیں تو زندہ رہنے بازار بازار ساری موت موت ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਾ Ya budurdu arkadaşlar. Yapma lan. Bak. Bak lan. Kusurlu میرے بازی بازی میرے بند دکھانے گانا بند دکھانے گانا باتی تیرے بندے گا ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی ہے میرے قادری دولا ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی مستفارانی تیرے آئے گا ہر کم شامی کو سزائے موت ہے لازم یہی ہے عزم پاروں پارو کی یہی ہے مسل کے غازی غازی غازی اور اس کے حامی تو ملک ممتاز ہی بس نہیں ہر سنی ہے وانی سنی ہے سننی ہے غازی ہان